саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы тізбектің бөлек үшін ом заңы және резисторлар реостаттар деген тақырыпты қарастыратын боламыз олай болса бізде бүгінгі сабағымызға арқау болатын тірек сөздеріміз ом заңы кедергі меншіктік кедергі реостат және потенциометр деп осы тірек сөздерге жеке жеке тоқталатын боламыз олай болса бізде ом заңы дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық бірінші тізбек бөлігінде ток күші осы бөліктегі ұштарындағы кернеуге тура пропорционал ал кедергісіне кері шама бұл тізбек бөлігі үшін ом қарастырады яғни ә, симон ом өз тәжірибесінде осы бір процесс қарастырады қарайтын болсақ мына бір суретте жалпы мына ток өткізгіш сым болса осы сымнан ток жүрген кезде осы ксвға кедергі яғни токқа кедергі жасайтын r әріпімен қарастырылады яғни ә, кедергі келтіретін процесті шаманы бізде r яғни кедергі деп қарастырады екен физикада ә, және мынау жүріп жатқан кездегі кернеуіміз енді қарастырайық бұл жерде бізде жалпы өткен сабақтарда кернеу не екендігін айтқан болатынбыз иә кернеу өлшем бірлігі вольт еді білетін едік иә мынауымыз бізде ток күші өлшем бірлігі ампер деп қарастырғанбыз өлшейтін құрал амперметр мынау вольтметр ал енді бүгінгі сабақта кедергі деген ә, физикалық шама келіп шықты бұл кедергі деп отқанымыз мысалы ә, былай түсіндірсек болады сіздерге ә, жалпы өмірде кедергілер көп қой адамға жасалынатын кедергі болсын жалпы ә, немесе мынау ә, су суды бір екі арықпен ағызайық иә біріншісі таза лотокпен екіншісі кәдімгі топырақпен қайсысы тез жүреді әрине лотокта өйткені ол жерде кедергі аз дәл сол секілді ә, өткізгіштер біз өткен сабақта айтқанбыз өткізгіш токты тасымалдайтындар бүкіл металдар тасымалдайды бірақ бірақ оның ішінде кедергісіне қарай бөлінеді да мысалы бүкіл металдар тасымалдайды оның ішінде ең жақсы тасымалдайтыны кедергісі өте азы бұл ә, мыс пен күміс деп қарастырылады да оның ішінде кедергілер өте аз ток тез тасымалданады деген сөз мысалы бұған байланысты тағы бір мысал келтірсек болады но кейбір моменттерде біздің зарядчиктеріміз иә жай заряд алады телефондарымыз зарядчик жай өткізеді неге өйткені оның құрамындағы мыс таза мыс емес та иә, қоспа көп сол себепті токты жай тасымалдайды деп осылай түсіндірсек болады сол кезде осы жерден біз кедергі табатын болсақ формуламыз қалай түрленеді әрине кернеудің ток күшіне қатынасы деп аламыз ал егер осы жерден кернеуді табатын болсақ формуладан иә ол кезде ток күші мен кедергінің көбейтісін қарастырады екенбіз ал енді бізде ары қарай бізде ағылшынша бар иә ағылшынша қалай айтылады екен ә, ағылшынша кедергіні біз қандай не деп айтады екенбіз resistance equal to voltage divides correct яғни voltage деп отқанымыз бұл не кернеу кернеу ал correct деп отқанымыз ток күші так ток күші деп қояйық ток күші Үлшен бірлігі ампер иә вольт ал резистенс бұл кедергі білігі ом ал in symbol, yeah, иә? resistance equal to voltage divides, ә, correct деп айтамыз ағылшыншасы, иә қазақша да қарастырсақ болады екен ары қарай ә, форманы түрлендірсек те болады есептің шартына қарай иә енді қарайық бізде өткен сабақта меншіктік кедергіні айтқан болатынбыз бүгінгі сабақта да қарастырып кетеміз жалпы меншіктік кедергі деп отқанымыз әрбір металдың өзіне тән кедергісі бар жаңа айттық мыстікі алюминдікі темірдікі никельдікі яғни қандай металл бар әрбір металдың өзінің несі бар екен меншікті кедергісі бар екен оның несіне байланысты меншікті кедергі неге кедергіге тура пропорционал және ауданына дейді ал оның ұзындығына кері пропорционал деп қарастырады екенбіз меншікті кедергінің өлшем бірлігі қалай екен ом көбейту метрге тең өлшем бірлігі себебі мына жерде қарайық екеуі қысқарған кезде ом көбейту метр қалады яғни кедергінің өлшем бірлігі ом аудандыкі метр квадрат ұзындығы метр квадратпен метр кетті ом көбейтті метр қалды деген сөз ал енді қарайық мына жерде біз э, кейбір заттардың меншіктік электр кедергісіне тоқталып кеттік мысалы алюминдік иә міне алюминдікі ә, екі бүтін оннан жеті көбейту оның минус сегіз дәрежесіне тең екен дәл сол секілді әрбір заттың бүкіл заттардың несі тұр ә, меншіктік кедергілер берілген бізге бұл тұрақты деген сөз да әрбір металдікі міне өзіне тән өткізгіштігі меншіктік кедергісін осылай қарастырады екен біз енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік мысалы қимасының ауданы берілген иә біз қалай жазамыз міндетті түрде мына жерге берілген деп қоямыз аудан берілген бізге неге тең үш көбейту онның минус екі дәрежесі миллиметр квадрат деп қояйыншы мен иә миллиметр квадрат десем болады ұзындығы неге тең ұзындық бізде 200 метр дейді ә, болат мыс өткізгішінің мыс массасы мен кедергісін анықтаңдар жалпы өткізгіштің массасы мен кедергісін анықтауымыз керек жақсы олай болса біз не істейміз табу керек деп қояйық табу керек бізге масса және кедергі енді біз артқа ораламыз мына жерде мыстың несіне тоқталамыз мыстың кедергісі меншік кедергісі неге тең екен ә, бір бүтін жүз алпыс сегіз оның бүйтіп ә, жазып қоямыз мыс бір де алпыс сегіз көбейту онның минус сегіз дәрежесі ом көбейту метрге тең иә ал енді хбж бізде бар хбжміз бар қарайтын болсақ ауданды айналдырған кезде үш көбейту онның миллиметр квадрат деп жатқанымыз неше екен минус алты демек минус алтыға минус сегіз метр квадратқа тең болады екен мына екі жүз метр өсіп тұра береді өсіп тұра береді енді формуласына келіп тоқталатын болсақ кедергіміз тең болады ро л бөлінген с деген формуламыз бар еді иә естеріңізде болса енді осы жерден біз кедергі табамыз ол түсінікті формула деп қояйын ал енді ә, массасын қалай табамыз масса мыстың массасын табу үшін не оның тығыздығы мен несін ә, көлемін көбейтеміз деген сөз ал ары қарай енді шешімі шешімі иә так бізде барлығы берілген э, бірақ не берілмеген мыстың массасы берілмеген демек бізге мыстың массасы керек деген сөз оны қайдан табамыз әрине бізде кітаптардың артында бар иә мыстың несі ә, ә, несі тығыздығы деп іздесек шығады так қарап көрейік мыстың тығыздығы деп қояйық мыстың тығыздығы нешеге шығады екен барлығымыздың кітаптарымызда болу керек ол иә ә, қатынастың тығыздығы бізде нешеге тең екен так біз былай істеп көрейік сегізінші класста міндетті түрде болу керек иә міне таблица шықты бізде плотностьтарға байланысты тығыздықтарға байланысты мыстың тығыздығы дейді міне мына жерге жазып қояйық мыстың тығыздығын иә қалай жазсақ болады мына жерге жазып қойсақ болады ро мыстың тығыздығы сегіз мың тоғыз жүз килограмм бөлінген метр куб дейді все ары қарай кеттік енді орнына қоямыз кедергіні тапқан кезде ро деп отқанымыз бірде алпыс сегізді көбейтеміз онның минус сегіз дәрежесіне және ұзындығымыз бізде екі жүз метр бөлеміз астында бізде ауданымыз үш көбейту онның минус сегіз дәрежесі так минус сегіз минус сегіз кетеді сол кезде дәрежелер так қалай істесек бірде алпыс сегізді көбейтеміз екі жүзге оны бөлеміз үшке сол кезде кедергіміз бізде жүз он екі омға тең болады екен ал енді массасын тапқан кезде массасын табатын болсақ тығыздығымыз сегіз мың тоғыз жүзге тең болды көлем бар ма көлем берілмеген нәтижесінде бізге аудан мене берілген демек көлемнің формуласы s көбейту l ға тең болады нәтижесінде s іміз бізге 3 көбейту 10-ның минус 8-і ұзындығымыз 200 так 8900-і көбейтеміз 3-ке көбейтеміз 200-ге нәтижесінде бізде былай шығады екен міне тең болады 5340 көбейту онның үш дәрежесі көбейтеміз онның минус сегіз дәрежесі мына екеуі қысқаратын болса мына жақта минус бес қалады минус бес пен бірді қысқартсақ сол кезде 534 көбейту ның минус төрті килограммға тең болады екен міне иә ары қарай кеттік енді жалпы кедергінің өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ кедергінің өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ бізде кедергіні r әрпімен белгілейміз өлшем бірлік омға тең дедік немесе вольт бөлінген ампер деп қарастырсақ та болады екен иә жалпы тізбекте кедергіні қандай әріппен белгілейміз дейтін болсақ мына төрт бұрышты әріппен белгілейміз то есть неме схемада төрт бұрышпен белгіленеді оның белгіленуі төрт бұрышпен белгіленеді міне мынау бізде лампаға тең иә <clears throat> енді бізде бір мега ом неше онның алты дәрежесіне тең болады бір кило ом онның үш дәрежесі иә мың омға тең болады бір милли болса мыңнан бір яғни оның минус үш омға тең болатындығы білеміз енді есте сақтау мақсатында сіздерге бір ә, не ретінде қалдырдық барлықтарыңыз біліп жүрсін деген мақсатта адамның өміріне қауіпті кернеу яғни құрғақ бөлмеде неше 42 вольт ылғал бөлмеде 12 вольттың өзі адам өміріне қауіпті кернеу болып есептелінеді ал енді ток күшінің қауіпті мәні нөл бүтін жүзден бес ампер жоғары ток күштер бұл адам өміріне қауіпті болып есептелінеді ал енді адамның денесінің кедергісі шамамен бір килоомға тең екен яғни адамда да токты тасымалдай алады оның кедергісі бір килоомға тең деп қарастырған екен ал енді реостат пен потенциометр жалпы реостат дегеніміз не дейтін болсақ тізбектегі ток күшін реттеуге арналған аспап мысалы мына жерде қарайтын болсақ міне қараңыздар мына бір құрылғылар біз көргенбіз иә мына звукты шығаруға арналған әсіресе барлығымыз білеміз ә, телефондағы музыканың дауысын шығарсақ та немесе бүкіл неде дыбысын шығаратын болсақ ол жердегі не істейді реастат арқылы қолданады екенбіз да міне қараңыздар мынау ә, арқылы біз токтың арттыру нәтижесінде дыбысты да арттыра алады екенбіз да түсіндіре алдық па міне мынау бізде реастат ал енді электр тізбегінің ток күшін жиі өзгертуге қажет болады яғни мысал ретінде электр тізбегіндегі электр қызығыш иә шамды немесе дыбысты иә ә, дыбыс зорайтқыштарды қолданған кезде арттырған кезде жарығын арттырған кезде осы бір нәрсені қолданамыз мына қазіргі уақытта ә, телефонның алдында жарық жанып тұрады ғой лампа оның да жарығын арттырып кеміту тұратын нәрсе бұл әрине реостат потенциометр болып есептелінеді екен ары қарай реостат қандай болады деген сұрақ болса мынандай электросхемада белгіленуі мынау бізде міне электросхемада белгіленуі ә, жалпы мынандай түрі бар немесе мынандай түрі бар немесе мына жерде міне қараңыздар мынау бізде ә, контроль volume control яғни дыбысты реттегіш бұл да не болып есептелінеді екен реостат болып есептеледі екен ә, енді сендерге қызықтығы ретінде тағы бір қызықты немен бөлістік ә, басқалармен бөліссеңдер болады енді есеп бір есептің шығару жолын көрсетеміз қараңыздар ұзындығы берілген оның ауданы берілген кернеу ток күші берілген табу керек материалдың қандай материалдан жасалынған яғни меншікті кедергісін табу керек ол үшін біз міне жазып есепті шығарып көрсеттік Ә, яғни меншіктерін табу керек деген сөз ғой барлығын жазып алдық негізгі формада меншіктерін тапқан кезде форма былай түрленіп шықты бірақ бірақ кедергі жоқ бізде кедергіні қалай алдық кедергіміз неге тең міне қараңыздар кедергі мына форма тең болғандықтан форма былай түрлендірдік ә, орындарына қойған кезде формула осылай шығады екен да енді сіздерге бар болғаны міне қараңыздар бірінші есеп екінші есеп мынау бізге қажет жоқ өшіріп тастаймыз және үшінші есеп төрт есеп бар болған төрт есепті шығарып ә, бізге жіберсеңіздер болады және де комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады жақсы құрметті оқушылар әне бұл сабақ сіздерге ұнаған болса міндетті түрде лайк комментарий қалдырып біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар жақсы сау